बहुत तेज बरसने लगे हैं अब तो बहुत तेज घुसाने लगे माफ यार तो कैमरा कैमरामैन शर्मा के साथ असर पांडू वाला पांडू वाला नहीं हूं देखिए इतना तो पेड़ पौधा कैसा हो हटा हटा बेचारा पागल हो तुम उनकी हालत ही खराब है सुशांत मजे कर रहे हैं मजे कर रहे हैं सुशांत मजे कर रहे हैं Yeah. अच्छा,